Halo, halo. Na Slovensko. Pozeráte sa na zábery auly, ktorá sa nachádza v Malage na fakulte práva. A odtiaľto je aj môj dnešný pozdrav. Ja to teraz otočím aby ste ma videli. Takže prajem vám dobrý deň, priatelia na Slovensko. Áno, nachádzam sa v budove právnickej fakulty Univerzity v Malage, kde sa už druhý deň koná konferencia o vzdelanom rodičovstve. Mám sa taká Kačkovičová, mnohí ma poznáte, niektorí ma, <laughs> mnohí ma možno nepoznáte. Uh, chcela by som vás týmto pozdraviť odtiaľto zo slnečnej Andalúzie, a chcela by som vám zaželať krásny deň v Slovenskej národnej rade. Je to taký, taká náhoda, možno ktorá náhodou nemala byť, že v pondelok, útorok je e, svetová konferencia o vzdelanom rodičovstve, u nás sa tomu hovorí striedavá starostlivosť a hneď na ďalší deň v stredu, e, ako keby pokračovanie je u nás na Slovensku kde oslavujete 10. Eh, výročie uzakonenia tohto, tejto možnosti a prirodzenej, prirodzenej alternatívy pre život dieťaťa. Hlavným odkazom asi tejto konferencie v Malage je, sú vlastne slova, ktoré sa mi, kde sa mi znovu potvrdilo, že mm, premýšľam <laughs> asi tak a mnohí z vás úplne bežne a normálne, že najkrajšie a najlepšie pre deti je, keď eh, pre dieťa je, keď má výchovu obidvomi svojimi rodičmi, keď sa rodičia striedajú, keď sa vzájomne mm, doplňajú, každý možno tým, čo je jedinečný a keď si vzájomne zdieľajú aj starosti, aj trápenia, aj možno aj e, nejaké emócie, ale zároveň aj e, spoločne radosť, to, čo dieťa dosiahlo. Eh, z tejto konferencie robím taký obširnejší výstup, ale eh, také možno dve, dva hlavné body, pre ktoré si myslím, že ste sa stretli aj vy eh, tam v Bratislave, pre ktoré sme sa tu stretli aj my. No a to vlastne je taký výkrik a poukázanie znovu a znovu do sveta, že situácia v mnohých krajinách, ani na Slovensku teda hlavne <laughs> tiež, nie je taká, ako by sme si želali. A na tejto konferencii, okrem teda poukazovania na, tých, na, na tie následky, čo to, čo konfliktné uh, rozchody a rozvody prinášajú, uh, som si vypočula aj veľmi zaujímavé prednášky o tom, ako sa dajú tieto situácie riešiť. Sú tu profesori z celého sveta, sú tu e, je tu sud, sú tu sudcovia, sú tu advokáti, mediátori a hlavne teda ľudia, ktorých spája teda to jediné, aby tie naše deti mali krajšie detstvo. E, taká prvá zatiaľ hlavná myšlienka, ktorá, ktorá tu zaznela, alebo taký alarmujúci fakt je, že e, keď robili výskumy na mnohých, mnohých deťoch, neviem teraz už z ktorej krajiny to bolo, tak sa jasne ukázalo, že eh, dlhšie sa liečia alebo že sa preťahujú niektoré ochorenia, či psychické, či tie somatické, čiže prejavujúce sa na tele, tak eh, dlhšie je to u tých eh, detí, ktoré majú rodičov, ktorí sa nevedia dohodnúť, čo sú v konflikte, kde jeden alebo obidva rodičia držia dieťa, nechcú pustiť. Častejšie teda to býva jeden z rodičov. Až 25 eh, detí z takýchto vzťahov má dlhodobé eh, nejaké ťažšie liečiteľné alebo chronicky liečiteľné eh, ochorenie, ktoré lekári teda vedia, že ak by to dieťa nebolo v tom konflikte, tak by veľmi pravdepodobne tie príznaky ochorenia malo oveľa menšie alebo aj vôbec žiadne. Eh, keď to porovnali s, tým, s tou populáciou, kde žijú deti v eh, usporiadanom vzťahu, manželstve alebo v partnerstve, tak eh, tam bolo 10 týchto, týchto detí, ktoré takto sú liečené a nemajú sa dobre, alebo nemajú sa tak, ako by sa mohli mať. takým výkrikom alarmujúcim nejakou tabulku, ktorú som videla, bola vec, ktorú som teda fakt netušila. robilo sa výskum na zameraný na počet e, samovrážd a pokusov samovrážd, to znamená seba poškodzovanie, ktorú e, tento e, výskum mal urobili na vzorke dospelých ľudí, aj detie aj dospelých, aby to bolo objektívne, pretože veľakrát nás naše veci ovplyvňujú až z detstva. A keď sa teda pozreli na tie na tých, tie obete tých, toho seba poškodzovania alebo aj tých ľudí, ktorí teda spáchali samovraždu, tak 430 e, násobne viac bolo ľudí, ktorí, ktorí keď sa ukon, rozhodli ukončiť svoj život, tak tam bol nejaký konfliktný rodičovský vzťah, nedoriešený ešte existujú aj konflikty, keď sa tie rodičia si doriešia svoje veci a zmenia svoj život. Myslím si, že to, či už len tá samovražda, ale hlavne aj tie, tie pokusy, to sa by trošku poškodzovanie v podstate výkrikom o pomoc a čím skôr to rodina a spoločnosť pochopí, tak tým skôr to môžeme, môžeme tým ľuďom pomôcť. Rovnako ako tu sme sa stretli ľudia, ktorí chceme pre deti mať chceme, aby sa mali lepšie. Tak teraz ste sa stretli tam v Bratislave. Ja by som chcela týmto poďakovať všetkým kolegom za to, ako zorganizovali túto udalosť. Ehm, vedela som, že tam nebudem a som si tak povedala, že skúsim natočiť pre vás nejaký takýto rýchly pozdrav, aby som vás dlho nezdržiavala. Kolegovia, ktorí a rôzni oteckovia, mamičky, ktorí pomáhali nezištne ehm, k tomu, aby dnes ste mali pekný deň. Želám vám to, posielam z Malagy krásny pozdrav a želám skutočne pekný deň. Ehm, zakončím to takou, takou otázkou, že u nás sa často hovorí a používa to slovo zverenie. Ja sa si myslím, že to už by sa malo prestať robiť a v prvom rade by som mohol vysvetliť, čo to znamená, čo to neznamená, už sa nezverovať deti iba jednému z rodičov, ale zaznela tu jedna taká krásna otázka a ja to, ja to ukončím, ukončím tento príspevok. Čo ti to má priniesť? Čo nám to má priniesť? Čo tým chceš dosiahnuť, keď chceš mať dieťa zverené? svoje starostlivosti. Povedzte si to ešte raz. Celá táto otázka stačí. Podľa odpovede viete, na čo myslíte. Takže krásny deň a ďakujem, že ste prišli do Bratislavy. Na všetkým. Majte sa pekne.